Viramanıloce Murudarışanıtai Dinakare Çatıkıkiniyai Vikana Uttara Şantana Aga Dinakare Şanlı Sanlı Diyare Ciyonu Здравейте, прекрасни богини, настоящи и бъдещи, които още не са станали са по пътя на богинята. И богинята се намира във всяка една жена, както и Бога във всеки един мъж, тъй като нашето божествено начало се намира вътре в нас и това е мъжкото и женското божествено начало. Така че всяка една жена и всеки един мъж трябва да вървят по пътя на еволюцията и да, раз, да се развиват като бог и богиня. И сегашната ни задачка е да вкараме в хармония вътрешният си и вътрешният си мъж и вътрешната си жена. Но днес е празник на жената. Нали, не е магичен, но ние ще си го направим магичен. Светски е празника, но ние ще го направим много магичен и много силен. И нека сега всеки вътрешен наш мъж се поклони на вътрешната ни жена, т.е. вътрешния ни бог се покланя на вътрешната ни богиня. Искам да благодаря на моите прекрасни, неповторими, уникални ученички от школа Валкирия за прекрасните подаръци, които ми изпратихте. Прекрасни сте, обичам ви много. Благодаря ви за всичко. И нека продължим сега с днешния ритуал, който пък аз съм ви подарила и съм ви приготвила. А аз днес съм ви приготвила е уникален ритуал, който се нарича Мисия Богиня. По случай 8 марта подарък от мен за вас. Ще се обръщаме към богините на красотата, на женската сила, предимно към Лада, защото а, този ритуал, който ще изпълним е славянски, и ще ви покажа и силата на буквицата и на глаголицата. Както и планирам, тъй като ние българите също си имаме руни, и то български, старобългарски руни, където с тях се работи като скандинавските руни. Ще направим и такива ритуали, където ще ви демонстрирам и силата на българските руни. А днес ще почетем богиня Лада. Нейният символ е лебеда, и а, е хубаво, ако имате възможност, да поставите като дар на богиня Лада чаша с млеко и нещо сладичко. Аз тук съм ми приготвила а, тистени неща, бисквитки, шоколадчи, тя обича такива неща. И това е за нашата красота и за семейно щастие. Този ритуал ще бъде за женска сила, за възстановяване на щастливата женска съдба, за привличане на партньор за този, който няма, за подобряване на отношенията на този, който има вече партньор и изцеление от нещастна и несподелена любов, както и за красота, стройност, привлекателност и сексуална и женска сила. Ритуалът е изключително създаден за жени, но става и за мъже, за тези мъже, които нямат половинка и искат да привлекат достойна, прекрасна и вярна за себе си жена. А ние тук ще привличаме такъв партньор за себе си. И така, стартираме. А който няма възможност да постави дарове на лада, които да са под формата на продукти, може да запали просто свеща. Тъй като безплатен обяд никога няма, е хубаво, когато работим с богове, ние да бъдем благодарни Велика Майко Лада, ние прославяме Твоята всеобхватна любов към нашето семейство. Ти си майката на нашите богове, а ние сме Твои внуци. Благослови майчице всяко свое дете, което живее в трите свята. Подари ни Твоята майчина любов и грижа и защита. Дари ни с мъдрост и духовна сила. Така че нашето семейство да расте в велика слава. Неизмеримо чиста и силна е Твоята любов, велика майко на нашите богове. Ние те прославяме с нашата любов и чест. Нека нашите хвалебствени песни отлетят към мири, падайки като слънчев лъч в дланите ти. Слава народните богове, слава! Майко Лада, прославяме Твоята всеобхватна любов. Ти създаваш хармония в света на семействата на небето и земята. Идваш при нас като богини, роднини, Жив, Сап, Макош, Майка и Слава на светлината. Чрез тях ще познаем същността на Твоята свята и вечна истина, любов и Ти изпълваш душите ни със съгласие. Славим Те, Велика Майко! Както са възхвалявали предците, приеми нашата признателност за раждането на света и утвърждаването ни в света Яв, в Твоята величествена красота и на всички родни богове. Лада майко, обръщам се към теб като твоя дъщеря. Моля те да ме изпълниш с любов, нежност, осъзнатост, мъдрост. Помогни ми да озарея духовно, физически, и психически. Лада майко, доведи моят избран от боговете съпруг при мен, за да създадем щастливо семейство. Или дай щастие, което ми липсва с този, който вече е дошъл при мен. Ако не може, доведи ми правилния. Призовавам Твоята топлина, Твоята женска мъдрост, Твоята хармония и Твоята любов. Влез с цялата си топлина, нежност и любов в моята душа. Ще стана рано сутринта, ще се измия и благословя. Ще се обърна към силата на боговете и славянските богини. Лада, майко, чуй ме. Няма жена на света без съпруг. Сякаш няма лада в сварга без фарок, защото великият покон на живота е предопределен така. света Богородице, виждам как очите на духа ми са видели светлината, изпитвам голяма нужда от покой на душата си. Нека ми се яви лицето на годиника ми, защото осъзнах и избрах пътя си в света на яв. Готова съм да го приема и да тръгна по пътя на живота. Виждам как щастието идва в къщата ми, Децата се усмихват и слънцето грее радостно. Слава на тебе, ладушка! Слава на небесното ни семейство! Слава! Кажете своето име. Примахвам първопричината кажете своето име, да бъде сама или сам. Ек, яблочко, ек, лу, люди, люди, ук. Чисти защитава от всевъзможен негатив – и всевъзможни печати, метки, венци, порчи и проклятия на самота на всички нива, дарява женско щастие, защитава от крадници, всевъзможни негативни канали, жгути и присоски. ера, коло, бъйст, лучина, ета. Привлича най-правилния партньор за кажете своето име. За щастливи и хармонични отношения и създаване на щастливо семейство. Във вярност, любов, щастие, хармония, благополучие и просперитет. С благословията на боговете привлича този партньор, който се нарича звезден или този, който е сужен, който е написан, отреден, избран и одобрен от боговете. Най-добрият. За, кажете своето име, за да живеят във вярност, любов, щастие, благополучие, разбирателство, вярност и късмет отрада, вита, актив, мъй, ере, коло, отрада, живьоте, иже, ол, юс, мо, създава любов към себе си и любимата. Кажете своето име. Създава любов към себе си любимата, примахва блокажите върху личния живот и женската сила. Придава сила и самочувствие и радост от живота. Възстановява сексуалната енергия и красота. Възстановява самочувствието и красивото и хармонично тяло. Отрада работи за, кажете своето име. Екранаш. Нека моят любим започне да ме търси и да не намира покой, докато не ме намери и не се ожени за мен. Кажете своето име. Нека създам най-щастливото и благополучно семейство с благословията на нашите богове. Истина! Кралици на небесата, велика и прекрасна Ладо Майка, Майко, небесна Майко, благослови ни ти с силата на светлината, Благослови ни за добри дела, за славни дела, но за славата на нашия род. Така е било, така е сега и така ще бъде во веки веков. Истина, истина, истина! О ти велика Майко Лада, майка на всички богини и девици, защитница и застъпница на всички жени и деца. Не ни оставя без любов и щастие. Изпрати ни твоята, своята благодат, тъй както ние ти почитаме и прославяме. Сега и винаги и от кръг в кръг. Благословена си ти, покровителко на родовете, на великата раса и потомците на небесния род. Благодарим ти за помощта в нашите дела и по всяко време на нашето съществуване. Така е било, така е сега и така ще бъде. До края на времето, докато ни грее ярилото великото слънце. Майко Рожаница, сродна сестра, велика майко, чуй ти нашите глаголи, дари здраво потомство на всичките ни родове, за да не се прикъсва вечната ни семейна нишка. За Тебе пеем велика слава и в нашите имения. Тебе зовем сега и завинаги и от кръг до кръг. Така е било така е сега и така ще бъде во веки веков. Истина, истина, истина. Който иска бебе, да си пожелай сега да получи бебе. Който не се разбира с детето си, да си пожелай да се разбира със своето дете. Благодаря, благодаря, благодаря. който страда от несподелена любов, сега ще бъде изцелен. О, Велика Майко Лада, Небесна Богородица, Ти си пазителка и покровителка на любовта, чуй молитвата ми. Знай, че в дълбините на сърцето ми гори огънят на любовта към, кажете името, на човека, към който изпитвате несподелена любов. Пътищата на сърцето са непроницаеми и аз се обръщам към теб за съвет и подкрепа. Ако любовта ми към, кажете името на този човек, изглежда истинска в твоите очи, нека, кажете името му. Знае, че съм доволна от външния му вид. Зна... Нека знае, че се възхищавам на речта му. Нека знае, че купне за докосването на ръцете му. Искам любов и щастие за двама ни. Ако чувството ми е неприятно за, кажете името на човека, когато обичате, но той не споделя вашата любов на момента. Нека сърцето ми се освободи от желанието ми за него. Ако намериш любовта ми за недостойна и вредна за мен, освободи сърцето ми от нея. Нека има нова радост и свобода от всяка скръп. И ми изпрати правилния партньор, за да бъда щастлива в любовта. Благодаря, благодаря, благодаря. О, майко Лада, чуй молитвата ми. Благодаря, благодаря, благодаря. Тор, Я, Ра, Вет, Исо, Рубит, Буки, Исп, Уст, Отси, Пер, Ижеца, Ведева, вя, вяз, лу, наш, хер, рубикон и глагол. Възстановява божествената съдба на човека, примахва всевъзможен негатив и всичко, което е под надзора на нашите наставници и преценят, че трябва да се махне, всичко се чисти. И примахва от, кажете своето име, с силата на буквите и силата на родните богове, дадения став чист, ме чисти от абсолютно всички насочени и създадени срещу мен. Кажете своето име. Враждебни, вредоносни, кълдовски и магически въздействия. Всевъзможна природа, характер и происхождение от всички известни и скрити източници, с цел да се разрушат и свалят защитите и да се навреди на съдбата ми и на благосъстоянието ми. И със силата на родните богове, със силата на Висшия съд, всичко се връща обратно и се наказват всички врагове на, кажете своето име, техните помощници, колдуни и съюзници. Дадения став със силата на боговете, с силата на Висшия съд и с силата на буквите и литерите, които са заложени в него, ме чисти и освобождава мен, кажете своето име, от всевъзможни от всички си възможни съществуващи вредоносни колдовски въздействия, всевъзможна природа и характер, от всевъзможни въздействия, от всевъзможни източници и всевъзможна природа, от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробищи, от закълкоцованова въкълдасво, от порчи на смърт, от всевъзможни кълдовски въздействия на финансов крах, на нищинска доля, вдовство и развод, от всевъзможни проклятия, от сглаз, от уроки, от прикорми, опои и от привороти, от вороти, подклади, моръки и уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от колдовски магически въздействия на починение, на переклад, кълдавство, болести, уродства, старост, злощастие, нищета, бедност, безпаричие, безработица, от всевъзможни въздействия да бъда лишен аз, кажете своето име, от благопо... благосъстояние, благополучие, удача, успех, щастие на всички нива и всички сфери в своя живот. При... Унищожават се всевъзможни опити да ми се затворят пътищата и да ми се вържи късмета, да се затворят финансовите канали. Кажете, кажете своето име. Финансовите потоци и да попречат на процветанието. Кажете своето име. Благополучието и свободното постъпление на финанси и всевъзможни други блага. А също така и се унищожават всевъзможни опити за да, да се затворят пътищата, възможностите и да се поставят препятствия, блокажи, прегради за трудоустройството благополучието и просперитета на, кажете своето име, и с силата на боговете и Висшия съд се наказват всички врагове на, кажете своето име, техните помощници, колдуни и съюзници – С силата на боговете и силата на дадения став, буквите и литерите, които са включени в него и всички символи, се примахват всякакви изкривявания на съдба, написване на съдба, излом на съдба, кражба на съдба и всевъзможни негативни въздействия, които пречат на правилното протичане на съдбата, на живота и мисията на Кажете своето име. и работи без вреда за кажете своето име. И неговите близки, любими хора. Кажете имената на своите близки, любими хора. и наказва всички, които са вредили по какъвто и да било начин. На, кажете своето име. Всичките врагове, съюзници, помощници, колдуни. Благодаря, благодаря, благодаря. Активираме с силата на боговете на Висшия съд и дадения став ще работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача. Тази красота мога да ви я покажа. Това е с буквите, нашите знаци. Буквица, глаголица. А тази свеж за малко да я изям, когато ми я подарихте. призовавам Гуру Рипонче Падма Сахабва. Подари ни своето благословение на земно ниво, здраве, изобилие, успех и висше просветление, освобождение и разбиране. Ом А Хум Бенза Гуру Пема Сиди Ситхи Хум Ом А Хум Ваджа Гуру Падма Ситхи Хум О, вижте всъщност просветлените тела, речта и ума, призовавам теб, гуру, рипонче, Патмасахапва. Пат, хава. Защити ме. И ми дай просветление. Примахни всевъзможни крабници и всевъзможен негатив. Кажете своето име. А воли ага, свастика, волос, ли. Кажете своето име. Кажете колко килограма искате да стежите. Кажете къде искате да отслабнете. Бидрата, дупито, корема, ръцете и по колко сантиметра искате да смъкнете като казвате повече отколкото трябва. Ако искате примерно да смъкнете 5 сантиметра, Кажете поне 10 или 15. Който иска да качи килограми, казва обратното. Колко сантиметра иска да качи, на кои места и колко килограма иска да бъде. И също така можем да си увеличим бюста с колкото сантиметра кажем или чашка. Ако сте Б, искате да сте С, кажете Д. Програмата ще работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача за кажете своето име. След което ще се освободи с любов и благодарност. сакура, панцир, волос, ябълка, люди, у, ек, ими. Възстановява красивото и хармонично тяло на кажете своето име. Самочувствието, любовта и грижата към себе си. Активира всички прекрасни и силни страни в характера на кажете своето име. и дарява с божествена красота, обаяние, очарование и магнетизъм. Защитава от всевъзможен негатив и нещастие. Програмата ще работи за, кажете своето име, до пълното изпълнение на поставената пред него задача, като всички постигнати резултати ще се съхранят и ще останат постоянни. Благодаря, благодаря, благодаря. Гледайте ритуала колкото можете повечко. И ви пожелавам много успехи, много красота, много любов, много щастие, благополучие, просперитет и изобилие. И до нови срещи! Чао, чао! Обичам ви!